Salut! În seara asta vreau să-ți uh, improvizez despre a acuza. Um, există o situație în viața mea în care eu o acuz, o anumită persoană, de ceva anume, deci din afara mea. Și astăzi zic, nu, hai că fac verbul ăsta, m-am dus pe dicționar online, am uh, citit ce, ce poate să mai însemne și am găsit și a se jelui. Și m-am mirat foarte tare, mi-am adus aminte că poate am mai făcut uh, ceva legat de verbul ăsta și am spus că un deget, cu un deget acuz pe celălalt și cu trei mă, mă acuz pe mine, de fapt. Și zic, wow, trebuie să înțeleg uh, unde, de fapt, mă acuz de trei ori mai rău pe mine. Și cum zice șlefuitorul de diamante, există un tipar uh, după care acuz pe celălalt, pe care l-ai și tu. Și am gândit să-mi pun întrebarea din coaching, dacă nu faci nimic, care este cel mai rău lucru care ți s-ar putea întâmpla? Și răspunsul este să rămân uh, o acră toată viața pentru că acuză acea persoană. Ei bine, m-am hotărât să pun frână și la acest sentiment <laughs> și să te întreb, tu vrei să pui frână în a acuza pe cineva? Ceau!